Добрый вечер. Это телестудия «Стакан ТВ». Мы от всей души хотим поздравить вас с новым 2015 годом. Желаем вам счастья и надеемся, что в следующем году не будет политических и прочих конфликтов на земле. Люди, всегда любите друг друга. Да пребудет с вами любовь. С Новым годом! Ура!